доказать то, что этот человек э, браконьер, нужно только по факту его преступления, правильно? Игорь да. кто вас доказывает, Хорошо, что, спасибо, что он браконьер. Это дело не ваше, это дело правоохранительных органов. Вопрос в другом что вы нас уговариваете в том, что браконьеров ловить нельзя по причине того, что их поймать невозможно. Я вам это да, и они уже ну, сегодня ну, работают на этом. Я Они в доле. Узаконенные браконьеры, в доле. То есть вы их, получается, я профазирую. вы крышуете браконьеру, получая с них мзду, долю, процент, а часть отдавая им, понимаете? Еще надо поверить по законодательству новому по трудоустройству, насколько они правильно трудоустроены, штраф 323 Давайте вот так вот. Значит, да, ну вот как? Пер, первое, да? Первое. Ну, Вы получаете мы... на основании чего мзду с браконьеров? За то, а что, что ну, почему, мы, мы, почему мы получаем мзду? Игорь будь ласка, я скажу, добре? добре. Я перебью вас, перепрошую. Значить, перше, до нас звернувся наш колега. Давайте, бо ми зараз так завізимо і не знаємо. Послухавши одну сторону, вибачте, будь ласка, послухавши одну сторону, тобто да, самих е, користувачів, то Вантина, послухавши сторону е, наших е, общественників, всі хочуть хорошого. Щоб там було все хорошо. Щось виходить конфлікт. Якщо ви там не можете влагодити цей конфлікт, ви хочете, щоб ми тут стали між вами як рефері, ну, ми можемо стати. Ну, Понимаєте? Ну яким чином, скажіть? Яким чином, щоб вас взяти і у- умиротворити, щоб було... Давайте, я, ну, как Вони бы- хочуть, щоб ви там прекратили, ви хочете працювати. Ну, мы хотим для начала, чтобы это было ну, на уровне закона, э, тот, который предбачен ну, данным законодательством нашей Украины. Так у правильно? вас закон, у вас лицензия есть? У нас даже проституция не Лицензия узаконена, а есть, вы говорите, что да. браконьеры Давайте узаконены. по суті, давайте по суті далі. У нас Дивіться, є це, за що лінія, таке. це все лінія, що ви розкажете. Ваші благі намірення ми знаємо. І дай Бог, щоб ви виконували те, що там е, згідно режиму є умови, е, щоб ви їх всі до кінця виконували. Скільки, кстати, зарибили ви за минулий рік? То, що планувалося, я, в принципі, я потеряв це, це питання. в зв'язку. Грубо говоря, за, э, за тот год мы зарабляли, получается, два зарабления дела. Это Загальна кількість. Э, Загальная кількість там выходит э, чуть больше семи, получается. Чуть більше Чуть чого? больше семи Що сім'ї? тонн. Та вы, вы можете сказать в штуках? Мільйони штук, сколько там? 10, 20, 50 мільйонів. Яку ви сигаретку зариблювали, двухлетку? Что, что скаже рибоохорона? Что ви там зариблювали? Ви А есть акты, кто присутствовал с обороны? Значит, можно я поясню, да? да? Какое Значит, ваше, сейчас одну секунду, вот какое ваше видение, как э, человека государева, будем так говорить, вот, коль вам нада, э, наданы такие, даны такие полномочия, как вы видите, что пригласили в первую очередь. А, э, скажу так, мы как бы этим вопросом не занимались, эти э, желания мы выдавали, немножко другая структура сегодня, не правоприемники. Но вопрос кричащий на самом деле, да, и мы попытались э, в нем разобраться. И могу сказать следующее, что в первую очередь, конечно же, надо смотреть, на, опираться на закон, да, на законность дозвелов, выдачи и всего остального. Также и работы. Поэтому я с собой э, пригласил юриста нашего, который может э, рассказать по поводу законности, и ихтиолога, который в том числе может подтвердить там, э, вопросы вылова, зарубления и так далее. Поэтому... Дайте, пожалуйста. Потому что достаточно много всего тут было сказано, что обращались везде, и ни ответов не получили. Это на самом деле неправда. И ну, давайте послушаем, что было. Справа в тому, е, доброго дня, шановні депутати, члени комісії. Е, я хотіла б сказати перш за все, що е, при видачі відповідних дозволів відповідна державна організація повинна керуватись перш за все чинним законодавством, виключно ним. Тому що є стаття 19 Конституції України, яка нам чітко каже, що органи державної влади Ви можете конкретно. ну, Я можу. Можем, только давайте мы конкретизуйте. уже к сути, к самой в, этом, в этой проблеме именно переведите. Стосовно суті, е, зазначена організація діє відповідно до дозволів, виданих е, Мик- Миколаївською рибоохороною, а також відповідно до режиму рибогосподарської діяльності, який був погоджений перш за все Миколаїв рибоохорони у 2015 році, а також безпосередньо самим державним агентством рибного господарства. Е, стосовно використання е, водосховища, справа в тому, що дійсно є певні е, режими які також визначаються відповідно і Держводгоспом і так далі. Але е, відповідно є постанова Кабінету міністрів 552, яка чітко визначає перелік об'єктів, які можуть використовуватися перелік водних об'єктів, які можуть використовуватись, в тому числі для промислового е, для рибопромислу. І відповідно е, річка Південний Буг разом з Олександрівським водосховищем є об'єктом, на якому може бути здійснена рибогосподарська діяльність, тобто вилов промислової риби. Відповідно е, до е, режиму, який був погоджений державним рибним агентством, ну перш за все він розробляється не просто так, а на підставі відповідного науково-біологічного обґрунтування. Е, наскільки ми знаємо, науково-біологічне обґрунтування щодо можливості здійснення саме рибного промислу у е, певній ділянці, тобто антина здійснює е, рибопромисел не на всій території рибосховища, а на певній його частині. Відповідно, на цій частині було здійснено певний науково-біологічний ем, так, е, здійснено було е, обґрунтування не просто якоюсь певною установою, а саме інститутом рибного господарства Академії наук України. І зроблений висновок, е, який заключається в тому, що саме на цій ділянці водосховища можна здійснювати рибний промисел. Тобто сукупність документів.